ま待ってくださいそんな引っ張らんとあこんなに濡れてしまってえ水着なんだから濡れないともったいないそれはまあ確かに <laughs> 最初は戸惑ってばかりだったアイドルのお仕事も シアターの皆さんと過ごすことも今はとても楽しいですそれが誰のおかげかなどわざわざ言わなければ分かりませんか休日をこうして皆さんと過ごすのもいいものですね春日さん七尾さん日焼け止めは大丈夫ですかえわ私も一緒に けどうちステージ同様グラビア撮影にレッスンは不可欠かと皆様の目を楽しませられるよう精進いたします少しだけですが何かがつかめた気がしますアイドルとして成長できたでしょうか 新しい衣装とてもいい仕立てですね涼しげでああのあまり見ないでください海で水遊びとは聞いていましたがこんなに濡れてしまうなんて念のため水着を着てよかったです せっかく水着なんだから濡れないともったいないそそれは確かにそうですけれど <laughs> 大変でしたがとても楽しい時間でしたまた遊びに来ましょう今度は他の方もお誘いして。 仕事だということは承知していますがそれでも来られてよかったと素直に思いますプロデューサーいいえ問題ありません私にはもったいないくらい 美しいお衣装かとただやはり布地がプロデューサー本当にこの衣装でステージに立つのですかそそうですかしかし やはりこの衣装でライブをするのは少々気恥ずかしく <gasps> もしやあなたは私が最近シアターのみんなと甘味を食べ過ぎていることに気づいてそれでわざとこのような衣装を着せていさめようとしているのですか そうでしたかそれならばいいのです安心しました着ているうちになれるのだろうとは思いますが今はまだその着こなせているか不安でいえお気持ちだけはありがたくいただきます ですが今日はまだ試着ですから皆さんにお見せするのはやはりステージの上がいいですそそれまでに必ず衣装に着られない私になっていますのではい見ていてくださいプロデューサー撮影も ージもあそれとこの度は素敵なお衣装をありがとうございました <laughs> 腕はこうして視線は 上げ気味にちゃんと予習したし教わった通りにやればだ大丈夫ですそのポーズの確認をしていただけですからシアターのグラビアの経験が多い皆さんにコツを伝授していただきました。 何も問題はありません教えていただいたのは豊川さん所さんそれに百瀬さん馬場さんです皆さんグラビア経験が豊富で 美しく魅力的なポーズの取り方にもお詳しい方ばかり人目を引く仕草などいろいろ教えていただきましたええですからこういった水着にも似た衣装で見せる 妖艶さという意味では私ですか私は仕立てのいい着物を着こなし所作の美しい方を見るともしやそれは水着でも同じあなたは そうおっしゃりたいのですか何気ない美しさを取る予定だったのに私は妖艶さにばかり気を取られていたとそそういう大事なことは先に言ってくださいかかんこ恥ずかしい失敗って お仕事をさせていただくからにはきちんとやり遂げないとと思って、なんだか気が抜けてしまいましたけど今なら緊張せずに気楽に臨めそうです